当一个面包师吧，是会用样很开心的面包，就自己去尝试，然后看各式各样的面包。你觉当一个医生救人不错，心里会有很多成就感，可以救人啊。然后还有看到血就不会觉得很害怕，然后就觉得还蛮好玩。我喜欢运动，长大想当一个棒球人，可以击出全垒打。想做检察官。 判断是非的能力，还有观察的能力、推理的能力，这些都可以从小时候训练。像当建筑师，因为看自己的画的房子被盖成好，把数学练好。 <laughs> 没有跟你喜欢的人说我爱你。 <laughs> <laughs> 现在不是会后悔。 没有，因为我现在做的事情都让我不会后悔。哦，做善行跟孝顺，我一直想去做那种跳伞活动，因为现在老就不敢。现在如果不规律运动，以后应该会非常的多的病痛，然后老死在医院。啊，聊天。聊天。如果没有聊天，你会觉得可惜？尽情的玩，因为以后就玩不了了。把学校图书馆书看完。哇塞，已经看了百分之多少？八十了。哇。 写一本小说给大家看，有小朋友会喜欢看。嗯，可能会做一个时空胶囊，然后埋在一个我以后绝对会想起来的地方，让我以后的我还记得现在的我有什么想法。莫忘初衷，把那个内心的爱传递给别人。相信是成功的开始。对。 一直都在执行，结合让孩子学会怎么爱人，嗯，怎么爱这个世界，努力做好现在的每一件事情，然后现在每一件事情都是为未来而铺路的。因为我觉得我们原本就是为了要改变一件事情，所以才出来做这件事情。那如果没有改，没有如果没有真的改变，我觉得对我们来说都是一个遗憾。对，走，就是走，就是走，就是走。放弃的时候就是走，对。那如果你坚持，就是继续走，就是走。 Música uhum.